katonyeze mwenda pal of africa fm ekkula lyogwe omuntu wa bulijjo program the patriot mwoyo gwa ggwanga hey, nga tukuweereza nga tusinziira wano kasozod kampala luguudo lwa oluguudo lwa mukaaga bba wano ku bakale road Mm-hmm. wetusinziira 6b bakale road okubeera nga tukuweereza byonna byonna munange byofuna kale olunaku olwaleero omukukunavu mm. yatuuse dda omukukunavu mm, ensonga zitambula zitya naye hmm. ebintu byaba nobizibu hmm. nali mmanyi nti mufamire hmm. omugagga yabeera baaba chairman wekibiina kyabashuma ate yalikodinga pologulamu zizino nazitwalira mukama we kajeko kakati ate sentebe yalikodinga natwalira mukama we badde mumutidde olunaku mugamba buulizi mm. tonziza mu byakulayira mm. tonziza mu byaki omukazi okufumbirwa mm. nga babaddewo omusajja amwagala ayinza okujja n'olubuto olubuto nibubeera n'omukazi emyaka emyezi mwenda lufaanana gye baluza omusajja eyalufunyisa tekiriiko nti nno olwokuba obaddeko naye nti luyinza okufaanane era abakazi mm. bazaala abaana ngaembuto bajja nazo abaganda bagaasa okutegaho olubobo ekyo tekiriiyo weerabyeko omwana afaanana bulangi ti obesuuka <laughs> no omwana afaanana bulangi ti ate afaanana jjajjawo ataaliwo nga mm. bamuzaala mm. okulayiza zino tanisho bashiri yalayira two years was gone Mm. waliwo omusajja kilesesi komu eromania mm. yalayira naye efuna 99 within a very short time mm. been overthrown ne bamutta ne mukazi so the issue of okulayira my opinion is not the issue ensonga eriruddalaby abafumbiddwa gundi waliwo omukatoliki bamwita kimera vicent ekereziya yamuwa addemu awase lwaki gwe yali ayita mukoddume we yamuwa enkoko mhm. yali ate muganzi bwa muwala ngaomuwala sekkuula eh. yes mm. therefore what is important to the president nze nabagamba nze sina kyentya kuwogera lwaki omwana afaanana taatawe tebamutwala mu dna lwaki kasooga nti nnyoko yakulogoosa n'ofe if Museveni develops a feeling mm. that I'm an, an, an anti him, mm-hmm. Avata China Moon. Mm. Once Kitanga young Ambo Lindangam come out and go. Somebody rang me yesterday. Mm. Your contract has been renewed, but I'm receiving that information 10 times. Do you renew my contract every three months? So called a king at his age. They are in panic. Uh -huh. mirundi kanoti abandoni museveni nze siva ku kintu nenguwa hmm. nzikiriza kino ekibaddewo hmm. nzikiriza mu busiraamu hmm. ti omukazi amala ennaku kyenda nafumbirwa nga talina lubuto lwaki lwamusajja whatever you want there will be an opposition in this country kati nze gwe bafulootinga okuvuga eggwanga mhm. oyo omuvuka gwe bafulootinga okuvuga eggwanga bweyesimbawo nesimbawo tamale mba sina resources empagira koni we because these people think that we don't have interest I have interest I have invested I have a stake in this country since amukkiriza tumutwalire sente aziweerezemu be mwaso omuntu azireeta mutta azireeta azitwale waffe mu nsozi omulenzi oyo n'agwa so there is no compromise some people think that we are robots some people think that we don't have a stake in this country have a stake in this country kati eh, ekikunyiziza ku renewing a contract yo ah, no anti bobalowoos uh, they are playing with a person they don't understand mm. mbamanyi mm. nnyo kakati okulayira kwa museveni si issue si nsonga n'omukazi owempetanoba hey. Eh. and we have get, got cases mm-hmm. museveni mm -hmm. is facing formidable challenges more than before Hmm. abantu bwe batandika okulowooza kasola bomukazi kasola ngaoli mulwadde hmm. bakazi bo bonna ne bakampinga mu ddwaliro mhm. ogenda kufa abange bonna baaliwo ekisubi gwe batakulabira wano ku critical moment oliroti omwana hmm. omuntu asooka okutegeera mm. Hmm. ti umwami wanga agenda oba aweddemu hmm. mukazi we hmm. that's why women panic nabagamba nti buli succession yonna munsi eyoneneddwa facility because they are women omukazi we relive longer there are many widows than widowers first family yeyonoonaki atabangula abantu atabangula abantu ayagala okusuula sezalawe wa first family buli kizibu kyonna ekiva mu first family uganda kyerina ogambye nti museven tafunangako formidable challenges nga zalina mu kiseera kino kyogamba ebutuka mupalisi bataddewo 5 billion mm. okuba kadaga 5 billion yes buli mubaka wa parliament agenda okulayira bamuwadde 20 million dollar 20 million okola mhm. celebration ewuwe kadaga yani kadaga is a human being naye jogo lyabwe eribali mu mutwe ate bo tebategedde mm. bana enjagala abasoga mm. kyabazinga wamulabye yekololo wamulabyeyo mm, ah, ah, ah, kyabazinga ye tamanyi nti mugobamu akantu kange akayingidde andikateka kannot bepres naye jogo eribali mu mutwe tebalina okuba muli muntu yenna kadaga you are going to create another mirundi bali balooza ndi mwangu enenyumba emaze okulakinga togizimbako ndala tamale kyogezaako oga force etuusaawo ku speakershipres nankabirwa 5 billion go and attack kadaga beyanako nziri confrontation zali mu parliament ayo wa attack kadaga singa kirize ekifo ekirala kyonna ojja mulumba jamu kuba mumalewo kadaga should go home mm-hmm. ejogo eh, lila weli yonari vagwe mutwe banabasajja buli kiliza ukunia kumutwe na kujo na kunya alako tibaku wado muli mzini nagano I refused mm. tuweza kunia kumutwe na kunya alako nagano uguange tibaku ni yako kwani nabiye nesisi uyo mfuga nwa nisansokola nika de agaluachi ba muruanyi nyo anti ba agalo babuli muntuye na challenge ya umu lezo umu lezo yeah. Eh. kutani sezala wu bila katambio kawuli kati chichiamani kuichiri bali mwezo wakiti mkubwa chisajo chino kuchalo bali mwezo kisajo chimani chichiamani echiri muoganizi echiri buli wamu echiri buli mu kiri miandisi ekiziko katuchogelele ko this is our country I'm telling you ogoba kadaga mujja kunywa wayini mujja kola chi nayo njira kubera kumbaga yo ngo mukazi gole sewa stream ngo likulumbero embaga yenza okubeera olumbe abantu bano bajoze nnyo ensi eno mwemutuusiza nti buli mumujja mukuba mukyaliremba amuganda agamba mm. nti ate ebikere birinnya enyumba nti ate endiga etomedde enju mukyali kunza abalemeredde mm. museveni yabakubidde essimu yayise katumwebazi nagamba mu fellowship gyemuliko gwe meka ebaserefulere vange kabagambye katumwebaze nakakubidde ejesimu nenkaga nti gwewadduse wayogedde naye nemugawo yo omuvuka muvekeyo landimaini yes yasigadde lwomu lwabwikale tiyasigala omu nejogoli namuwaga bajja kuyika mu lugudo wa ntemujja kuddukamwe kakati formidable challenges ya yoyo <laughs> omuvubuka gweyogerako yekka oba waliwo ne challenges endala nebweba business nibeeramu gwotasobola kukwata hmm. kankusomera akatabo kano kaliko kifaananyi kyakadagabakayita batyahand soko babuulire nekawandiikaddeesadda akadda omuvubuka oyo ate abambala kiragala bamulinda dda bagala bamubompu ogwo nga namuwoyo bamanya amuwaka bamanya amuwaka ye waliwo amuwaka waliwo amuwaka waliwo ye abambala kiragala bamulinda dda bamu bamutwe bagwase ajemerese zaala bwalabe bamu bamutwe ogwo ensi temwagala ajeyo omutwe ajeyo empapula nze bwe yesimbawo nonda koni akatabo the invisible force wakawandiika nga 22 julayi 216 kati kankusomeremu nkulaga kizibu museveni kyayina nga nakimubuulya dkaddi abiri mubiri julayi biri kumi namukaaga museveni namubuulira nti mukodomiwu ayina gavumenti gyazimbye naye ojja mwikuliramu mulago ayina emputu aina ajo naye abambala kiragala bajjamubamutwe ogwo gweri tewali amwagala wano abambala kiragala beba eh. abadipi nkubuulira bogamba in his book no longer it is kinuwa kye bayuse character obi to demonstrate the problems faced by young educated nigerians obi oobi oh ajulu the mind is at last at rest was named so because his father had produced girls before he got a boy. Obi trained in England. On his return to Nigeria, he deeply fell in love with a highly flying city girl called Kerala, Muite Badi Black. yagenda ebwera okusoma bamutuma kusoma mateeka yasoma lungereza hmm. najakwana omuwala nga bamwita osu mm. Mhm. osu bebaana bebasulanga mubibira nga sadaka abasiramu abakrisianis abalokole nebabajo nebabakuza tebafumbirwanga babanga babisiramu mm. kirala black lived a high and expensive life that depleted obs financial resources abo bazaali secondly kirala was an osu a cast child who could not get married, blinded by love, Obi believed that since his father was a strong Christian, he would allow his marriage, which he finally rejected, flatly rejected. The old man pointed out that although he was a strong Christian, this did not mean disregarding culture. I quote him. We are Christians, but we can't marry our daughters. he pointed out mm. babu ulira obi ndiyo yu mwala tuja mwa saa kwa abisidan eh nala bi body black mm -hmm. ino mvuka kwa halina tiba nangi indo kose <laughs> abaganda bagamba ndi guo iso ula kwa la marayo uluto <laughs> akupimira kubalala <laughs> ono wanda sichi barometa nkugamba hey. abalokose ne bagende bwakayanja tebaddayo <laughs> abaganda bagaa nti yeyakaliddeko omwoyo omulondo instead of disengaging himself from the kerala machine oku teyategeera kizibu kimuliko mm. nti kiraya tagenda mufumbirwa mm. taata waaganye mm. famiry yamugaana obi yali yagala nnyo maama werayikemi wayi mm. bwe mama we obi yayina omuze gwokuba jirita nange nali ngulina ku somero gwokuba ejirita hey, eh, eh, gwe gutya twagitekanga mu desike nojo kubanga entongole uh -huh. tutu tutu tutu eh. omusomesa eh. yali ku lubaawo nabuuza ani agikubye eh. nga nze nsirika mm. nebatujja nebatukuba nenjiddamu mm -hmm. ne obi yayina omuze ogwo mm. Eh. kati ngatereka jirita mu mpale ye kati olwo mama we yali ayoza engoye ze jirita nemusala eh. kati obi buli kaseera yayagalanga nnyo mama we eh. ngajjukira omusaayi guli engalo gwe yasala nange nali mukubiwa jirita ku ssomero nze ngayinza okuba ennoni ku lubawonga omusomesa asomesa nebakuba ekibiina kyonna ate nze mu primary tetwayambala nkanda we naye nali nasala eddiba ly'embuzi ngambeera <laughs> nga ne bwebakuba emboko ezifaanana zitya siwerambo eh, eh. nga ndi musajja wafujjo mu kibiina kakati ng'eddiba ly'embuzi walitungira muli mu eh, mpale munda kudenebode imagini nti nayina eddiba ly'embuzi lyenesiba ennyuma <laughs> myafu bini stable sira buto era mama wange abonyebonye nange nnyo i spoke when i was six months when i tell you that i spoke when i was six months mm. people doubt you understand mm. six months mukamirun mm. yazadde omusambo instead of disengaging himself from the kerala machine obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to kerala ngonoomuvuka bwali mm. buli amuwakanya yenna bakadaka bayina genda mirundi naye mirundi kyakukoze mulenzi gwe era owakole n'olusa lwakadaga mirundi abakumi n'abateeka kuteka emyaka munaana mm. era muwakole ne kadaga mm. why didn't the javazinga come you are going to divide this country into soma into yugoslavia nabaga nti any serious person atunulye mm. yugoslavia mm. tito yafuga yugoslavia emyaka asatu mukaga mm. when tito left yugoslavia was divided into four states ngati munyojoga bantu basajja mmwe have you read yugoslavia the similarities between uganda and yugoslavia tujja bagamba muteyo omuntu umu mulabe ekibeera mu kibuga mutudde ku bbomu museveni yabakwatiridde akabinja kabajozi he was eventually obi after failing to listen to all of those who told him like this young man professo yamugambye nagana kutesa namugamba na he must be taken to, to, for consolation tainawaita is the most hated member of the first family he was eventually arrested for taking a bribe. Even his mother, when his mother died, Obi did not attend her burial. Tears he sent a killer areas. Obi's case is not an isolated matter. Many people fail to take decisions about matters that ruin their lives, including political power and business. Mm-hmm. this is where I talk about Museven. Mm-hmm. Many people fail to take a decision that ruin their political base and business. But in a president waneno a eh, takoze decision. I tell you, mm. a prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found out that The business was overspending on luxuries instead of reinvesting the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected and the company collapsed. Why couldn't this man adjust his luxuries, luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Kerala machine. that had become part and parcel mm. njogera ku businessman mm. yayita abakugu ne bamugamba mhm. business ye ekola amagoba mm. naye osipendinga nnyo mulakizalezi olete emotoka empya you don't plow the your prophecy into the company omusalutanti yagoba mugobe why olwomukyabino byeyali ayina yete kyasobola bikola ki Mm. kubyejja ko like ob mm. yetasobola kutakirala mm. even this businessman the consultant hired told him point blank mm. naba new vision bababulidde nti ono yagudde ebigezo bahayaringa company nga feria 0030 era mamututteyo kati why did you conduct this young man to humiliating mm. exam if you had in mind he was a solo mwaliragidde bulagizi hmm. kati nbuli lwebamulaba bamuwema buli lwebamulaba bamuwema kubanga yagwa ebigezo ate natwalawo mulimunakitwala biri mu uganda wano kisaki eyawangula ogundi chief justice justice kisaki yafuna 75 ono yafuna mekasijja zogera bagemeire yakuba eh. abalamuzi bonna uh-huh. nafuna 75 uh-huh. eyafuna namu etaano naye ayina wiiki tebalintwala eh. mukooti njamuga gwe ftobjaj wafuna zino yonabiina bankuteeka wali nenkuwanika abe aba banenjagala okwebaza oba yabaddaani mm-hmm. abasajja beseeta babadde bakutte namwandu nembaga ngenda n'omuholo wasaidia wakubide simu aisanka iyo denamwandu wasitiziziti onamboni namwandu Nam, yabadde atenga bagala kumubba omuwala uh-huh. waliwo ekisajja ekitagala kukola kyajja ekijja uh-huh. kiremere mu nyumba kiwase mulamu waakyo tolina uh-huh. sente zo mukikube abekyalo ngenda kuŋŋanya mukikube mukirabirawo bonna omwana ne bamuleeta kyekyamutwala kirabika olubuto lulwakyo hmm. mbe omuganda abuuza namwandu abuuza omwana olubuto walugyewa tewakulira wano Mm. bamututereka musiba kati enabingo mm. waliyo keshi badde mm. bakuba omwana deo famiry yabaddeo babuze mm-hmm. saidi wenabingo ayagala kukwata alisekiwa mm-hmm. omusajja yakwatiddwa ekisa naga nti mwana gwe bajja kutya mukikomera mwana yazengaddo nabingo nga nzija kubanga nze purezidenti kasambuuza nti okoze havokaawo awo tye abapoliisi bali enguzi this gal has mm. been tortured by the devil family. Mm. The girl went to a neighbor, help me at least 20,000 is really worth. kati mukazi wa devil mukaga abata tuli ku nyuma abuze osi wenda bingo from here i'm coming kitu na bingo arrest that man arrest who eya eya yambi omwana okuduka mu chikomera omukaga devil devil devil mukazi we yagenda bukomera take your wife willing to the prison tusisaga ebyo tuyina okuyamba museveni okuwawagula abantu bano kakati nkugamba nti this attitude is common in politics this mm. where hmm. museveni is this attitude is common in politics this is one reason why governments lose power or be defeated in elections abantu tebakimanyi Mm. losing a power and being defeated they are different Museveni has never lost Kampala mm -hmm. Museveni has never been defeated in Kampala na ye ah, you know more of a B ya leta msisi kati ya lisho no mkazi ani chisaka anonya sent alisho no mkazi ayawulira muwino bamuweyo sent ya bangu abie we want a peaceful city chisaka bamuja mwena alemu babibanini bamuleta kayongo tebamwagala ye museveni yafuna 90 oyo kisaka ate agaganda ago gebakozesa temugendayo mulumbe nebwafiirwa temugendayo why did disorganize city kakati nkugamba nti museveni mutunuulire mm. pulezidenti museveni yemukulembeze yekka yagalibwa mu capital city ayagalibwa yes ate ne batamulonda iluses is not defeated uh -huh. ti museveni sente zeyatwala muwino yomukazi oyo gwemulaba ayawulira mu basajja mm. yomukazi bamuwa miliyoni ebikumi ebi ziva mu state house uh -huh. zijja ku akaunti yemu central bank uh -huh. yagamba waliwo abamukutta abemundu ewulirako uh -huh. bibiri Mm -hmm. that woman ayawulira mu basajja muwino akabukedde nekakula omukazi omunyankola ava entungamu you were inciting the population. You don't know genocide in Rwanda. I would close, if I'm a minister of information, I close Buked. Buked is a very good. Kagolo wamulabako mulambo gwe. Walabako mulambo gwa Kagolo nga bakutwala mugundi. Walaba emotoka ya Kagolo yatomera gate. Mm. Mm-hmm. Walabako gate gye batomedde. Kagolo mm -hmm. was kidnapped like his brother. What were the presence of the of, of, of the generals? Was it was it was it kagolo ejeno eh, oziri linked with the military bali bakwatu bali bakwatu olunaku olumu because for us abasoma psychology the, for 50% of the evidence remains at the scene of crime mm. one day abaana bakagolo beyali nabo baliwo abali mumotoka kati zinabakutte nga bagamba mm. waliwo ogundi wange omupolisi abadde ankuuma baganye okulinyonga kontrakiti and i talk to my friend mm. in the police mm. naye nabakutenga bagamba ti twali twagala oyo mujewo baleeta omulala ambatula esasi bano beyasanzewo bamutte evidence efe namulembekaza musasula sente until this matter reaches the president with evidence owekatwenja mukolako owekatwenja mukolako nze nsooka nenkuleka ayiruwayo intwe trap mm -hmm. Eh, this our country mm-hmm. Kugamba. this attitude is common in politics this is one reason why governments lose power or be defeated in the elections losing power means that the government embarked on a self-destruction mission it did, it did mistakes that were avoidable A defeat means that voters wanted a change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like OB. They find themselves at a point of no return. Katikankubolire, mm. Ministry of Health, Mfu, Erimu Diana. Kakati Kani Museveni, Ajawo Diana. Minister Education, Erimu Mshalawi. -hmm. Can anybody could say that means of education and is powerful? Means mm -hmm. of mm-hmm. education and sports. Mm -hmm. These are not political landmines. Except a man like me, I'm a yinti Museven, the woman again and the Mugan, who Yomkoyagan of me mm-hmm. in Nazara. Attenzire, Mukube. There is a panicking. Kuanga as I invest, Namutegera Jakugua. Mukugam. Interesting is it? Like hobby. who spent all his income on Kerala while his while he abandoned his poor and old parents, political leaders like Museveni are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power, but only appears a group that looks to be very important to them. In 1983, following a failed coup in Kenya, President Daniel Arap Moi failed to address the prevailing situation and instead resorted to violence. The president failed to understand the real masterminders of the failed coup. Nakati President Museveni. Mm. Tamanyi nti ekitongole kya mutabani we special forces bakiyingiramu. Ate. Ne bakikoleramu ebyefujjo. Ate. Mpoza abeere indicted. Eh. yes abantu badde bagamba nti ekyo kyekibikola ekitongole ngaera balozabamuyingiramu e kenya bwe mm. baleeta mm. ne bagamba nti pulezidenti wa kenya mm. anaawangulanga mu four provinces batta abakikuyi mu refugee valle mhm. baveeyo mhm. ne batta bamendelandas emumbasa mhm. baveeyo mm -hmm. mm -hmm. naye banaddiini bagenda ewammwe ne bamubuuza mm. who is masterminding this mm. mweyabaga nti honesne simumanyi mm. muhoozi tamanyi bamukoleramu andi muhoozi nze abantu baga nti amukuluzi tumuhoozi baga nti omwagala nnyo tomulabako kakyamu nti yegwe amutunda ate sogerangako fesi naye ku fesi eh. no ebbanga lino lyonna muhoozi nesisa wa purezidenti omulala bamwita mariyamu mm. appreciated what I did to their wound. Mm. Ba, bakiriza ti natera musema mubiri. Wamuyirawo mubiri. Yes. Era tumwebaze bwe yagamba namukubidde simu eggulu. Tumwebaze. Ne, ne muga duka. Uh -huh. Kati yali namuga nakulidde ng'oyogera. Mm. Omusajja mm. muddukeko. Omusajja mm. yali isolated tayina sapoti wano tuyinza okunga abantu nadukanga nempale tagiina nakunamira nazaala we <laughs> bankuba hmm. bati muhoze here mutimi hmm. baga nti aa ah, ah, hmm. mumume omusaala abasivil service babuuza museveni has issued two instruments eya gundi ono eh, nabusayi neyono how come nti ono tumuteeka mbumba nolinja batumwebaze mutte mbungende wa ani aikani kifo mirundi ya jombi nziyosa na nja ku na kana kwa sajako kana kwa mba tutu kana kwa fesiro nko kana kwa kubi ya baganda ni kama malawo aikani kifo mirundi ya jombi gendo kuwe joko dasu mirundi niti ya jombi mi kakati nkugamu the president moi like Museven failed to understand the real masterminders of the failed coup neither did he get to know the reasons behind the coup mm. bwokuba akatambi kaabwe mm. be bakolagana n'abazungu bali museveni byadde alumba museveni alumba abazungu naye nga batabula abazungu ali nabo museveni mwewuunya kagame mhm. abatabula kagame amasimu abakubira kagame obutajja bali wano and not far from state house isoko olinde ate wategeeza nti nabo abazungu babali bubi ah. ate bekyusa ate nebakolagana nabowulira akatambi wegenda wulira akatambi bagenda eh. kudduka afendey afendey afendey afendey agenda kudduka kino ekirikoding <laughs> kino bakiteekawo ekirikoding ekigenda kudduka nanyini buyinza yagambye mbw isobt this man baba bagambye the man is a magician nze mbumajini gegaba kuata baso kaganti ah, ah. okosa fetishes anti obama jini gegaba kuata muambala magumba gembizi <laughs> tumanyite jini shiramu <laughs> bobe ya galogobe jini hey. Eh, eh. kamba buli hey. Eh. bobe ya galogobe chitega hey. odile bafu uh -huh. nujitizika muli yangu uh -huh. e chitega tekiri nyalusozi hey. uh -huh. Ah, Eh. bwobayagala okgoba ejini diranda bweyayo oba naitiyo ngiteekemu egumba lyembizi ejini terirumba mbizi dwaki <laughs> bwobayagala amayembe ogagoba amayembe tegalaba ku bi eh. apaana eh. nataala ekintu kyokaekitambo nekyokola byebikube kyokigenda ekyokola okimanyi ah, ah, ah. ekyokola kiba mu nyumba kyetuma kyokka bwe weeyazika esuuti yange ekyokola kisobola okujja nekigamba esuuti njikimi <laughs> kiwulira oyogera eh. toli ekyokola mm. abaganda balina ekyokola mm. kale tebereza kumanya abaganda bagezi nnyo so should we hear of mr tamare mirondi For this other abortion of our plan for killing our progress, for shattering and burying our dreams. So should we say, hey, Mr. Tamare Mirund, is it what you're insinuating right now? Because when I look at your faces, it is like each of you has given up on me. What did this year? Oh, I'm really very sorry on my side, and I'm talking actually on my side. From the one when we watched this, I think the agenda was very speedy. We tended to be very, very fast. Without regarding the current situation, like uh, we normally discussed that we need the political platform and we cannot form a unique one except first of all stabilizing the current platform on which the regime resides. So me, I think um, there, there going to be some challenges, but they shouldn't destroy us the zenith. you professor. Coming. uh, condemn us for, for, for taking a step which comes from the orders of the principal, obviously, yes. to secure ourselves. And secondly, mm, uh, by calling honorable rather than you, yet is uh, sending honorable to you, is that is saying there is no biological attachment. Uh, there is no blood attachment with him. So this one can be a good messenger. Now for you in the in the bloodline, I think you have survival measures that really can help you and keep you secure than anyone else. So that. Uh, uh, that uh, gesture is simply telling us that you are outsiders. You are outsiders. Uh, the project you're running, if it is going to hurt, it is going to hurt you most. And the person you're working for is going to be secure because it's in the bloodline. To me, that is how I understand. And uh, is what I perceive of the situation and the way things appear. Exactly, I think I've said it clearly very well. So this is what we are, and this is what we have. Please, my brother, what I'm begging you, I cannot say it all that was taught to me because may seem very irrelevant, But he really taught me so much, and I have to respect it. I'm still surviving on his food, food stamps. I'm still surviving on his mercy. If he ever leaves me, I know where I came from. I don't want the same insults that Amremilun has always been throwing on, into my face to come back as a, a new reality. So please, I'm begging you. I'm signing out this project and I'm not going to be part of it anymore. Until further notice. Not with a bad, not with a bad intent, but for the safety of us, for the safety of you. You need a happy marriage. We are faced with the challenges. The court has been moving on. I didn't know what really has been happening in there we are in a very, very tough scenario. Much as we need to negotiate very fast to have political power, we still need political relevance in this regime. That's Otherwise, right. if it outcasts us, we have no survival ways. For you, you can survive because you're already attached to, to, to, to, to, to, the center. For us, we are always critical to the center. So they're just doing a favor to us. For you, you are simply, it is your privilege. So that is what we should really understand, and you got to forgive us for that. Personally, I'm going to say now, I don't want to be part of this project anymore. And there is, there is something else that we can keep doing. Please, I'm very sorry. I have to say now. No, that is your choice. I cannot tell you that uh, I'm the Alpha and Omega. I'm not the determinant of your decisions. I'm not the maker. I'm not the destroyer. Everybody comes by free will and goes away by free will. Personally, I retain my ambition and I know I'm not going to work alone. If I'm losing you, you're very hard to replace that I tell you, but I will try. So, just ask for your forgiveness uh, for the time that you have really spent with me. We are not separating friendship. We are going to deal on all the other fronts. But if it comes to political engineering, I think it is uh, a, a turnabout. What is an about time? So let us reorganize ourselves for something else. I'm not going to force you to to work on this. So. That is it. Chairman, what is your take? Oh, really, for me, I think I'm doing it the same because hmm. when you look at what we really have and what we should have to go through, it is. Uh, it is like it was a warning shot to us, <laughs> and it is an example thing. You, like I said earlier, for us we are here by favor, for you uh, are there by privilege. So we are simply struggling to get to somewhere. For you already somewhere, and the are protected and happened by blood. So for us, we are water versus blood. Normally, blood is thicker than water. So I don't want to to, to make us imagine that uh, we are losing friendship. We are just losing a project. The abortion has been affected, and come rain, come shine, it always is rooted from Tamarimirundi, because according to explanation, it is like Tamarimirundi has it all. if it's to blame for the abortion of this project, then that should be tamari. To me, that is what I think. Don't just think that. I'm telling you particularly that I have had exactly what His, his, his Excellency has, has, has said. The program you recorded from Saturday, I have listened to it very carefully. I listened to HTV STV, something like that. And I really watched it all. I watched it Tamarimiron. I listened to him very clearly. Whatever he said is exactly what His Excellency was telling me. It simply means he served several clips because he was saying, I'm listening and I'm recording you, and I'll play them back. It seems he has delivered everything to His Excellency. And His Excellency is far aware. Whatever information was telling me, it was exactly what, what came in. If Tamarimiron had not talked about it, I would simply believe that one of us was betraying each other. We were betraying ourselves. But now, that is where we are. I don't want to continue in this. I'm very sorry. Okay. I beg to leave immediately. No, that is okay. Well, we have several other tasks to work on. Okay. Uh, with that device, mm. like uh, our founder said yesterday, let us give it a grace period of about six months. We, we, we suspend it and put it in abeyance. We study the situation and then we give it six months. I'm very sure you're going to remain minister. That shouldn't scare you at all. You are going to be a minister. Then I'm going to find for you a job. Keep the mobilization silent in the strategy that says be present but remain invisible. That is going to. I hope you can agree on that. Well, to me, I have no problem with that if uh, reality materializes. But yes, that time is a necessity. We have to take it up it will still remain in the balance. I'm going to keep checking left to right, up, down, and center to see if the conditions are out. Really, after we have seen what transpires in this time, which is beginning after tomorrow, then it is very okay. We're going to look at it all. So let us simply wait and review how everything, you know, unfolds. That is the most important thing that we need. Otherwise, I don't want us to give any energy to this project, but we can remain very observant. We can remain very keen to certain situations, circumstances, and events, and then we can, based on that, to see what comes next. Rather, I not want to be very active in any way. Anyway, that is okay. So I, I wouldn't like to, to hold you longer ah, in this place, but uh, I believe we understand each other and uh, we know exactly what we want. So we are in this together. I agree. I also succumb to the pressure, and then let us see how. Uh, refuse a pass. Professors refuse to hear a pass. Everybody hear a pass. And current we're also departing from the project. But to remain in contact with the to answer together, we need the support of each other. We, we have we share the same problems, we share the same dreams, we share the same pride, we share the same fire and brainstorm. So let us move together, please. kakati baguze enyumba nebagiteekamu eri water proof eri sound proof eri voice proof waterproof kitegeezaki bwebogera towulira baleese abakugu abayisirayiri ndeme kubayingiramu naye abasajja bagae nti oyoayina mayembe omukufeyatubega omukufe yatubega bati eh? bakkiriza nti ono tekinologi abantu bangi baye tebakkiriza nti ono tekinologi waali that's why mbakwatidde ebbanga ddene naye kati obamaze kakati akkiriza nti akkiriza nti omusango akkuuka ni gyeguli nti fenna gutusibye fenna wamu sitegeaoganayaga ntulina omusango weave case to answer wamu tetweryamulukwe kakati ate bwebagala kuttanze kandi kati ruttika ate nti ate nga mbamanyi nti nabategeera nti omuserikale wange omu bamugamba nti alitayalize baleeta omulala bambalule bakifuna webagala okuttira eh. fellowship ogiyuziza eh. abasajja batusa okugamba nti owaye eh. lwaki bawamba gavumenti ebalemye kati lwaki bagiwamba kati ebalemyebazibanwanyisa byonna pulezidenti byeyabagambye nga gwobimuwa gwobigwobiso kati fellowship ojabiza eh. kubanga oli atuse kumugamba nti wayi wajja oyagalaaba ah, akoze meeting endala yatudde ne chairman ate ne hmm. bakola endala balina empya gye batudde nebagati tuyinza kita bakyalemeddeayi atuseketuulidde ate tukita tutya tulemereko kikigendaatiabagambaaiaman yakomyewo nebamwana esente namusuubiza omulimu omwavu nyobobaga nti ekintu kya museveni kiyise hmm. they are going to have a political vacuum kati that political vacuum ono yayina ogifiiringa mm -hmm. ono gwebaga nti ayina blyina eh, blood relationship bo bali abalala bali kufe eh, mm. yabagamba mutiira bwereere kino kigenda kuyiika nze amwani nsaida bwekiyiika nga fesife tukiyoolawo kigenda kuyoolebwako omuntu omulala tubonebone byebiri mu palamenti byaba nankabiro ebyakadaaga nankabiro bamuwa miliyoni za dola biliyoni tano go and attack bilioni tano za dola bilioni tano za Uganda nankabiru mm. go and attack kadaga beya nako mukube nankabiru wawana kakati nga mukube nankabiru wawana nede tu mukuba oyu na gamba mm. I prefer to work with the northerners we can only use baganda on business akakasajja kagambi ndi abaganda kundu mutukose sankoses akintu yipusi how can I support you with that agenda when I'm part of Muganda how can a, a, a small clique of criminals sit down to replace Museveni's government uvanga baba funana kutabana kubatu alabu ero kubatu ndamu organis if you, one of these people takes the power anji atuwa la power atuwa la power batu te power yes anji batu tabusi kati ule eh, batu subula batu tuwala batu waze kutuyo i cannot accept this titumutuwa liye sente tumukolechi no you have tried, I survived the poison five times in state house. Omanye nti abaana abo babi nnyo. Wano kyobala zikiriza mu shiriki. Olumu twali tugenda London ne badya kamera ne baziteekamu enjaka batukwatireyo. Kamera zino still cameras n'ezo gundi video cameras. Ezigenda okwata omukulu? Eee tugenda London. Bwe tutuuka ku airport. Eyawa. Wano entebe. Mm. Tugenda okuyingira ne batukubiza essimu. there is a function at state house cover that function state us the story and the photos abali bagenda e london nemudamala okukola wanu hmm. ate eh, aba state house bebakwata enjaga nembaga luku hiya logikale if those boys actually were taking marijuana abroad and they knew that your machines are effective baalize batya bayingire mu state house n'ebyuma ebirimu enjaga ekitegeeza ejaga was planted t we have a pool tewali ayina kamera nti eno yoono eh, eh, singa saabayamba omanyi nti tiimu baali gikwatiddeyo ebweru ntikukusa enjaga abaana abo babi akukwata nze kati gwe balikutenga presecretary eh. nti gwewatumye abaenjaga hey. waliwo olunaku lumu hmm. bayita president yayita ba traditional leaders owa buganda aziuso teyajja president nagamba nti this one and this one must have a prominently <coughs> museveni is a humble man yayita photographe kato namugamba nti ekifaananyi otukutte nakebera nemukamiranga mwekiri <coughs> nakimulagako president gakiraba eh ngaga lifana inani ati ngugambi no, ti no. yaita ba traditional leaders mm. na bagand you must ensure ti ono nono mwebali mm. katona ako bifana inga bisalu musubi na mkaleta kamera yo na akabira nge kifana ni mwechiri sawa kumi na bini musebe ni ringi zimi what happened to my photo kumi na bini zadi yesu kumachema uti bakitu teyo nga nakalema yakubidde kabushenge esimu pulezidenti beyagamba bafe ekyali nga prominenti nga babajemu nakalema yali awulira kakati pulezidenti atuyita siwenna nga munyiivu nnyo i tried to explain professionally ti you see normally when you send a photo to a newspaper they have what to call cropping